What? tezi vur indi. Sola yandır pavorotniki. Qaytar. İndi o biri tərəfə yandır. Qaytar. Havareninde var. Skyter Ha bir de yavaşlat. Ne iş?